hey hi I am doctor Amin Gupta आज का मेरा वीडियो है हाइड्रोनॉमिक्स फोर के ऊपर it's a very very unique cocktail serum का कॉकटेल है इसके अंदर बहुत सारी स्किन लाइटिंग एजेंट जो आपके स्पॉट्स हाइपर पिगमेंटेशन आपको मिलेजमा अगर हो रहा है उसको आपके age spot sun spot tanning अगर आपको हो रही है या आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो सब चीज़ में ये all in one combination work करेगा मार्केट में हाइड्रोनॉमिक्स फोर फर्स्ट कंपनी है uh, sorry it's a Hydronomics fourth name है but we are health science private limited first company जिसने इस तरीके का मिक्सचर बना के मार्केट में लॉन्च किया है इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हाइड्रोकोनोइन है which is skin lighting agent like four percent hydroquinone डाला हुआ कंपनी ने जो कि ट्रायोसिन ट्रायोसिन पाथवे में वर्क करता है उसको ब्लॉक करता है तो आपको एक्ने के बाद पी हो जाते हैं पोस्ट इन्फ्लोमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन आपको कहीं भी कोई स्कार पड़ गया निशान पड़ गया ब्लैक स्पॉट आ गया कहीं भी कुछ भी आ गया तो वहाँ पे पिगमेंटेशन मिलानिन पिगमेंट डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं तो हाइड्रोक्नोइन क्या करता है उस मिलानिन पिगमेंट को डिपॉजिट होने नहीं देता है उसका बनने की प्रोसेस में ही जो ट्रायोसिन ट्रायोसिन पाथवे होता है उसको ही ब्लॉक कर देता है तो वो नहीं बनता है दूसरा इसमें वाइटामिन सी है मतलब मैंने इतने सारे वाइटामिन सी सीरम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ तो तो अगर ये उन क्लाइंट्स के लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये हाइड्रोनॉमिक्स जिनको मल्टीपल इश्यूज हैं अपने स्किन से रिलेटेड लाइक पिगमेंटेशन हो रहा है मिलेजमा अगर है आपको रिंकल्स आ रहे हैं तो आपको एक ही सीरम के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एज स्पॉट लाइक फ्रिकल्स होते हैं आपके सन स्पॉट आपको टैनिंग है वो भी खत्म करेगा मतलब आप इसको लगाओगे आपको उसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको कोई एक्सपोलेटिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड भी है कंपनी ने इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड सेवन परसेंट और कोजिक एसिड टू परसेंट मतलब आपको लगता है कोजिक एसिड की क्रीम भी नहीं चाहिए कोजिक एसिड भी स्किन लाइटिंग एजेंट होता है वो भी आपके मिलेरियन पिगमेंट के प्रोडक्शन को रोकता है कम करता है तो आपको स्किन लाइटिंग एजेंट भी देता है एज इफेक्ट देता है हाइड्रोक्रोइन भी स्किन लाइटिंग इफेक्ट देता है तो कॉम्बिनेशन में डबल इफेक्ट आता है ठीक है साथ ही में इसमें सेवन परसेंट ग्लाइकोलिक एसिड है glycolic acid is a peeling agent जो डेड लेयर को रिमूव कर देता है तो आपके अगर स्किन में डेड लेयर एक्यूमलेट हो रही है फेस पे तो वो ग्लाइकोलिक एसिड्स को धीरे धीरे रिमूव करता जाएगा जब ग्लाइकोलिक एसिड्स को रिमूव करेगा तो जो आप ये सीरम जब चेहरे पर लगाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा चेहरे में शाइनिंग और बढ़ जाएगी जब आपकी डेड लेयर निकल जाएगी तो आपके चेहरे में एकदम शाइन आ जाएगा बिकॉज डेड लेयर हमारी स्किन में लाइट को खाता है आपने बहुत सारे लोगों की फेस को देखा होगा चित कमरा फेस होता है कहीं ज़्यादा चमक होती होती कहीं डल फेस हो रहा होता है तो वो डेड लेयर एक्यूमलेट होने के कारण होता है तो इसमें जो क्लाइकोलिक एसिड है वो आपके स्किन को एक्यूमलेट होने नहीं देगा वहाँ पे तो आपकी स्किन में चमक आती रहेगी आपको बार बार फेशियल लेने की जरूरत नहीं है आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वहाँ पर आपको स्क्रबिंग करते हैं तभी डेड लेयर निकलती है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है ना ही आपको किसी भी अगर आप इसको इस सीरम को रेगुलर लगाते हैं सुबह शाम इसको दिन में दो बार लगाना है अगर आप लगाते हैं तो आपको कोई भी पीलिंग एजेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपके फेस पे आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाके ग्लाइकोलिक पील जनरली लोग कराते हैं ट्वेंटी परसेंट ग्लाइकोलिक पील कराते हैं तो वो पंद्रह दिन में एक सेटिंग होती है और तीन चार सेटिंग पाँच छः सेटिंग होती है वो एज स्पॉट इन सबको डेड स्किन को निकालने के लिए बट इसमें लो उसमें उसमें लो डायल्यूशन में दिया हो सेवन परसेंट है तो स्लोली वो रिमूव करता रहेगा आप इसको रेगुलर लगा सकते हो तो वो धीरे धीरे डेड लेयर को एक्यूमल होने ही नहीं देगा साथ ही साथ में लैक्टिक एसिड भी five percent lactic acid milk derivative होता है अगेन इसका स्किन लाइटिंग इफेक्ट होता है रिंकल्स पर वर्क करता है फाइन लाइन फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स हैं उसको भी खत्म कर देगा आपके साथ साथ इसमें हाइलोनिक एसिड है हाइलोनिक एसिड के सीरम मैंने बहुत सारे बनाए थे इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ मार्केट में बहुत सारे हाइलोनिक एसिड के सीरम आते हैं जो नाइट में लगाए जाते हैं जो आपको प्लम्पिंग इफेक्ट देते हैं जो एंटीजिंग इफेक्ट भी देते हैं तो आपको ऑल इन वन है ये हाइड्रोनॉमिक्स फोर्ट जो लाइटिंग इफेक्ट भी देगा क्या क्या करेगा डार्क एज स्पॉट को हटाएगा सन डैमेज आपका सन में डैमेज हो रहा है बाहर जाने पे जो है हाइपर पिगमेंटेशन कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पे है आपको spot brown spot black spot कुछ भी है उसको कम करेगा अन ईवन स्किन टोन कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ चित कपड़ा जो स्किन टोन होता है वो है मिलेजमा है जो कि मिलेजमा सब बटरफ्लाई शेप का होता है बहुत सी फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी हो जाता है या हार्मोन डिस्पेंस के कारण होता है तो उसको भी ये रोक के रखेगा कम कर देगा देखो तो इमलेजमा खत्म नहीं होता है तो आप सोचो कि ये लगा लो और खत्म हो जाएगा तो नहीं पॉसिबल और ageing spot ageing because hyaluronic acid भी है जो एजिंग पे वर्क करेगा वाइटामिन सी भी है जो एंटी एजिंग वर्क करता है साथ ही साथ में ग्लाइकोलिक एसिड जो डेड लेयर को निकालेगा जब डेड लेयर निकलती रहेगी तो न्यू स्किन बहुत अच्छे से ग्रो होगी और चमकदार स्किन आएगी हम इसको खोल के देखते हैं कि क्या है अंदर बॉक्स के कॉम्बिनेशन एकदम यूनिक है मार्केट में सीरम के आ, देखें तो वाइटामिन सी का सीरम अलग आता है हाइलोनिक एसिड का सीरम अलग आता है मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ तो ये एक ऑल इन वन है मतलब आपको अलग अलग चीज़ें नहीं खरीदना है आपको एक ही चीज़ खरीदना है और आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा ओके okay, तो ये इतनी बड़ी शीशी है इसकी प्राइस है चौदह सौ नाइन्टी टू मतलब fourteen hundred ninety two fifteen hundred rupees का इसकी प्राइस है और खुशबू इसको दिन में दो बार लगाना है ना आप चाहो तो पर्टिकुलर चेहरे पे फुल फेस पे भी लगा सकते हो चाहो तो स्पॉट पे भी लगा सकते हो आपको अगर पर्टिकुलर सिर्फ स्पॉट के लिए चाहिए तो आपको इसको स्टार्टिंग में जब नया नया ओपन करेंगे तो आपको बहुत बार हिलाना पड़ेगा इसको ताकि पंप में प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाए तब निकलेगा बाहर ये निकल ही नहीं रहा है कंपनी वालों खाली तो नहीं दिया है मेरे को आई थिंक इसके पंप में कुछ इशू है आई डोंट नो बट इसके अंदर है वैक्यूम इसका क्रिएट नहीं हो रहा है I think is there is something issue कुछ इशू हो रहा है इसके अंदर आ गया आ गया आ गया आ गया ओके ओके ओके आ गया है ओके तो ये बहुत ही वाटरी टाइप का है कोई थिक नहीं है वाटरी है और स्मेल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ख़ास स्मेल नहीं है मेडिकेटेड स्मेल ही आ रही मुझे बट या ऐसा कोई स्टिक नहीं होगा ये एब्जॉर्व हो जाएगा फट से तो आप इसको दिन में दो बार लगा सकते हो इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट लगाना जब भी कोई भी आप इस टाइप की स्किन ट्रीटमेंट लगा करवा रहे हैं और सीरम लगा रहे हैं कुछ भी लगा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यू पिगमेंट को न्यू सन डैमेज को होने से रोकेगा हमारा काम है उसको रोकना भी और एल्स वो जब डैमेज होगा तो आपको एक मिनट डैमेज होगा तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा क्या बाहर धूप में जा रहे हो फिर काले हो जा रहे हो फिर पिगमेंट आ रहे हैं सब कुछ आ रहे हो और इसको आप हटा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है तो आप जब इसको लगाएं तो सुबह शाम लगाएं और सनस्क्रीन रेगुलर लगाएं मैं साथ में बोलूंगा कि फिजिकल सनस्क्रीन के साथ साथ आप इसमें ओरल सनस्क्रीन भी खाएं लाइक यू वी चेक है या कुछ भी है वो आप गोली खाइए और ये आपको मिल जाएगा W W W dot less make dot com पर वहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा तो अगर आप इस तरह के कोई एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन और टैनिंग के लिए कोई ऐसा सीरम देख रहे हो जो ऑल इन वन वर्क कर रहा है तो आप वाइटामिन सी भी है इसके अंदर इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी है इसके अंदर क्लाइकोलिक एसिड भी है इसके अंदर कोचिक एसिड भी कोचिक एसिड भी देखो बहुत से महंगा बहुत महंगा आता है कोचिक एसिड क्रीम आती है मेरे ख्याल से पंद्रह बीस ग्राम की उसकी जो क्रीम आती है वो ढाई सौ तीन सौ या चार सौ रुपये की आती है क्रीम ओनली क्रीम है ना पंद्रह बीस जो ग्राम की क्रीम होती है और अकेला ग्लाइकोलिक का लो वो अलग है ग्लाइकोलिक एसिड तो महंगा नहीं आता बट हाँ वाइटामिन सी सीरम दो दो हज़ार के आते हैं तो पंद्रह सौ में आपको हर चीज़ मिली इसमें हाइड्रोनिक एसिड भी है वाइटामिन सी भी है ग्लाइकोलिक भी है लैक्टिक भी है हाइड्रोकोनोइन भी है सब कुछ ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है तो इसको जाके ट्राई जरूर करिए मेरी ID doctor Avneet Gupta Instagram पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और ये मेरा वीडियो कैसा पसंद आया कि नहीं आया और अगर आपकी आपकी मम्मी को या आपके किसी फ्रेंड को या किसी को भी ऐसी लेडीज़ को खासकर मिलाजमा होता है मेल्स को ट्वेंटी परसेंट मिलाजमा होता है अगर ऐसे किसी को भी बहुत ज़्यादा मिलाजमा दिख रहा है तो उनको जाके शेयर कर देना लिंक बोला जाओ और ये वीडियो जाके देखो और ये परचेज करके इसको लगाओ और डॉक्टर गुप्ता आपको जाके बताओ कि कैसा रिजल्ट दिया उसने ओके तो स्टेट यूनिट में डॉक्टर विनीत गुप्ता मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में